Halo sahabat Sehat, kembali lagi bersama saya Heriko. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi untuk melatih otot bicep di rumah eh, menggunakan satu dumbbell. Eh, simak videonya berikut ini. Thank you. video ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menekan tombol subscribe.